Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoani Kagera, kamishna msaidizi wa polisi William Mwampagare, tukio hilo limetokea baada ya jeshi la polisi kupata taarifa za siri za kuwepo kwa watu wanaosafirisha silaha za moto katika barabara hiyo. Ilipofika saa tatu na dakika 35 katika barabara inayotoka kum, Kumnazi kuelekea Lulenge, ulitokea watu wakiwa wamepakizana kwenye pikipiki wakiwa watatu Polisi waliokuwa wameweka mtego eneo hilo waliwasimamisha na kuwaambia wasimame, sisi ni polisi, lakini hawakusimama, waligeuka ili waanze kukimbia kurudi nyuma. Polisi walifyatua risasi hewani wakizidi kusisitiza ili watu hao wasimame, lakini hawakutii tena amri hiyo. Ndipo polisi waliamua kupiga risasi uelekeo ule, ili pengine wapige tairi iweze pikipiki ile kushindwa kuondoka, lakini Risasi hizo ziliwapata wale abiria wawili ambao walikuwa wamepanda pikipiki hiyo na walianguka chini. Baada ya kuanguka chini, yule aliyekuwa anaendesha aliendelea kukimbia na kufanikiwa kututoroka katika eneo la tukio. Baada ya kuwashambulia watu hao kwa risasi, jeshi la polisi lilifanya upekuzi na kubaini silaha mbalimbali. Tulifika hapo tulikuwa tume, risasi zilikuwa zimeshawajeruhi vibaya watu hao, lakini tulipowapekua tulikuta bunduki aina ya AK47 ikiwa na magazini na risasi zake tano 25, lakini pia tulikuta hand grenade offensive zile za kupigania mbili. Tukajaribu kuwawaisha hospitali, lakini walifariki dunia wakati tunawapeleka hospitali, kwa sababu walikuwa na majeraha makubwa ya bunduki ya risasi ambazo zilitoka kwa, kwa jeshi la polisi. Aidha, kamanda huyo wa polisi mkoani Kagera amewataka wananchi mkoani humo kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kuwabaini wahalifu pamoja na kuzuia matukio yanayoweza kuhatarisha amani. Mariam Emery, Star TV, Kagera. Ndio hand grenade mbili ambazo pia tumezikamata.